Hej på er och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag är det söndag den 6 december och det är andra advent. Snön faller ner i Norrbotten. Här vid kusten mera som snöblandat regn. Man är ganska blöt när man har varit ute bara en liten stund. Så nu tänkte jag tända adventsljus och läsa en liten dikt. Så jag börjar med ljusen. Va? Det vart ju lite mysigt. Så då ska vi se dikten som jag har hittat för andra adventsljuset. Mörkret tätnar i advent och vårt andra ljus blir tänt. Gud bevare de som gråter. Låt dem le och leka åter. Den tycker jag passar för advent. Andra advent. Så nu ska jag bara sitta här ett tag. Injuta tystnaden. Se fåglar som flyger förbi. Och sedan ska jag fara hem och göra adventslunch i min lilla vrå. Så ha det bäst så länge så ses vi snart igen. Hej då!